Na outra banda do mar construen o navío. O martelar dos calafates resoa na mañá. E non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. Non saben que cada peza, cada caderna magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal que no Galipota Quencer está o perfume máxico da vida, que cando no remate ergan a vela e a enxarcia tremole vagarosamente no ar, será o meu corazón quen sinto o vento, será o meu corazón.